ko eh. Pero makailangan may mga ganyan ka mga gamit. Hindi pwede yung gunting lang. Hindi. Ito lang ano lang, tinik. Oh, marami nagpapabunli sa amin eh. Hindi namin inaano eh. Nagtitinda ka? Oo, oh, nagtitinda kami yung ano, Kaso daing lang, padaing lang ang ano namin sa bangus. Ah, yung mga ganyan, daming ganyan gusto nila magpabundis. Eh, ang hirap mag ano eh. Ayan, hindi po kami nagbundis. Ha? Wala, hindi na. Sisira, nalalamog lang yung isla. Hindi, wala lang. Madal lang naman eh. palitawin yung tinik tapos ah, dalawang ano madali lang tingnan eh pero pag <laughs> nandyan na sa actual ay kailangan din hindi ano yung isda eh ito hmm. medyo ano pa rin natin bagal pa rin mabusisi rin ano galing ah magkano yung ganyan saan nabibili ang ganyang gunting ah Nabili ko nga nalito, dapat kaya ano, ano nabili ko dito malalaki yan? Oh. Ang pinipit. Ito. Oo. Oh. Ayan yung ganyan, oo. Oh. Yun. Malita pala. Pwede rin kutsilyo. Ito naman. Ito naman. Pilihan natin. Ay, ginaganyan din pala dun sa ano, gilid. Yun. Umangat yung laman. Yun, ulit. Mm-hmm. Thank you. nila. Tulak mo da. Ano? Pare. Ano naman? Hanggang na lang. Ano ba ko? Ano naman ang ginta? Ilang layer pala yun sa... Oh. Tatlo. Tatlo. Tatlo rin. Tatlo natin ito. Tatlo rin ito tinik na Lalo lang dito sa likod. Magkano isang tinik niyan? Oo. Oh. Ang dulo, nagkakaroon ng ano, hindi lima. Isa na sa lima. Mm, oo. Itong liit na nun. <laughs> hindi ka sa kutsilyo. Hindi, hindi ka doon lang. Sa dulo lang nito. Ay, nahihila lang. Oo kailangan pabilisan. Oh. Marami yan. Mga sama-sama yan. Hmm. Yan yung nakapapa ano talaga. Ang yan, magkabilangan eh. eh. Ganun pa pala yun. Yan, dalawa. Yun, napalabas niya yung buto. Hmm. Una yan, sama pa to. Kabila niya, kabila. Ganun din. Oo. Nasanga rin yan. Kaya pala. Hindi nalalamog yung laman, ano? Pag ganito. Hindi na kasi sariwa. Ano kung sariwa pa talaga yan? Oo. Ano na? Maganda ganito yung ano. Hirapan ka rin pagka ano eh, malambot. Kaya sa amin, pag yung umu-order sa amin, daing lang ang suggest namin eh. Kasi pagka ganyan, sinabi, pwede ipano, bunless. Ah. Oo nga. Pero... Ano lang ang titinday na palengke? Pag-iinom sa kabang, eh. Ang bayan ng pagkakabang. Wala kasi sarili yung sarili. Oo nga. Mabilisan din talaga yan. Ay, hindi, hindi naman. Galing ah. Wala. Ayun. Mabilisan na yan. Yung, yung, yung, yung, Bakit walang bahay ko, libre hmm. eh. Hmm. Sarili yung kanila eh. Ano ba, ano ba na nagiging sideline ng ano, tinduro? Oo. Wala, sa amin yung linis sa tilapia, walang bayad nga. Pagka ano sila. Hindi nga lang ako nakabulis Hindi naman ako permanente dito ng taon. Mm. Extra-extra mm. mo lang. Kasarili mo talaga. So, mo. Ano talaga nandito dito. Oo. Sa Uranggali, Mandaan. Ay, ah, ibig sabihin, may bossing pala kayo? Oo. Akala ko kanya-kanya talaga kayo. Hindi, dito. kanya pero sa palengke. Ah, sa palengke, oo. Oh. Kumbaga, inaatan ako para maglinis ng tilapia. Kasi pinipili na ng, ano, hindi ko maglinis maglinis ng, ano, tilapia dumos, hiwa. Kaya hindi ko ang nagkaroon isa na lang yata, no? Meron pa pala, dalawa. 25. Okay na. Kaya na. Pwede rin ano, ang singil sa pagbunlis 40. Itong sa palengke. Hindi. Magkano kaya kadalasan? Sa palimit, eh, pero yun pa rin naman. Kahit mga 15 siguro. 15, no? sorry, 15. Kung ano naman, eh, parang hindi naman yata maganda na. Oo. Uh, kung sampo lang. Ha? Galing eh. Magiging lang yun, eh, isang tumatang niya, pamahin yung dara. Basta yung wala nang wala ka nang gagawin. Oo. Uh, wala yung taong gusto nyo lang. Ganun. Pero kung ang gusto nyo yung katulad mo yung dyan, oh, na pagtayo mo ng alas 12 siguro yun. <laughs> ah, madali. Hanggang alas 12, eh, wala kang, ah, halos walang upuan, walang tigil. Diwa linis, diwa linis ang, sila kaya bangus lang eh. Diwa linis, diwa linis lang. Lain. Anong tatlo lang yan? Tagal ano? Abot ng alas 11, nakatayo ko dun. Ako pati ng customer eh. Basta ano ganun, katagalan kasi bibili lang kalahati. Bibili lang, bumibili ng maramihan.